guys! Good morning! Magandang magandang magandang araw sa inyong lahat! Minasan, konnichiwa, kyo wa itenki desu ne. Konkai wa challenge o suru no de, atashi to onaji nendai, atashi to onaji nendai no kata de yatte hoshii. で、若者たちも見てね。 靴の洗い方見てね。To my、uh, fellow mga kababayan, fellow, pe, fellow men or kababayan, dito naman po tayo, laba challenge. Laba challenge, laba sapatos challenge tayo ngayon. Mainit, pinagpapawisan ako. Saya kasi yung araw sa labas. So, sa mga bagets, let's watch and see para may matutunan kayo sa paglalaban ng shoes. Eh, yung aking vlog ngayon para sa aking mga uh, thunders. Sa mga uh, sa mga ka-berksmates na inyong lingkod. Berksmates or kung ayaw ng berksmates, sa mga friends, sa mga kakakilala ko, kahit hindi tayo close, basta kakilala ko, let's try. Laba challenge tayo ngayon Okay, start na tayo. Ayan, nakikita nyo itong shoes. Meron na yung, meron ako sa Pangana, sa Chuto, Chutoy, yung tama-tama lang na plangga, planggana, ah, plangganita. Plangganita, small planggana. Babasahin na natin. Siyempre, yung lahat niya, papasain. Paliliguan natin natin shoes. Maligo-ligo. Oy! Try nyo rin ha! Di ba nakakamiss din to? Yung maglaba-laba ng sapatos challenge. Okay? Ibas muna natin yung labas. Maingay yung, maingay yung sa likod ko kasi nag, naglalaba rin ako sa Sentaki. Uh, sa Sentaki or sa washing machine. Sentaki in Japanese washing machine. Sa English sa Tagalog, literal na rin na washing machine na rin ang tawag. Yan, tapos na. Ngayon, ipagaganto ko, igaganto ko muna siya. Kanya muna. sandal ko muna sa ano. Dahil pagkatapos nung nalabang sa washing machine, ito man isasalang ko, idadrop siya sa washing machine. Ganyan muna siya. Ngayon, nakita nyo na ito mga shoes. Ito na siya. Tapos ko nang labahan. Lalagay ko naman siya sa washing machine. Ito, nakita nyo. Lalagay ko sa washing machine. Pati ito. Pwede ka ganyan ko naman siya. May price naman yung pagkakaroon. Tapos, isiset ko siya ng, lagay ko na switch on. Tapos, ini course niya yan. Ah, ito lang. <laughs> Hindi ito, ito, ito lang. Pinutin ko siya yan. Yan, bossy. Ibig sabihin, dry. Tatanggalin niya lang yung, ah, uh, yung tubig. Yan. Ikutin. Tapos, balik tayo. Pag, yan na. Paikot na natin siya. yan ganyan. Yan na. Ibig sabihin, tapos na siya. Dry na siya. Tapos, buksan na natin. Ayan. Maka-dry na siya. Ngayon, gagawin natin yung itinuro ko sa inyo last time. Tapos na. Tanda nyo itinuro ko sa inyo last time. Ito yung kitchen paper. para mas madaling matuyo. Ayan. Fold ko ng half, tapos pasok ko dito sa loob. This one, ganun din. Yung paglalagay niyo yun ng kitchen paper, kayo na lang bahala. Kung ilang, kung tatlo siya, kung, kung three, three ply siya, or 4-ply. Bahala ka. Tapos pupold nyo lang ng half. Nakairo yun. Tantang. Nimai. Nimai ne? Nimai, nimai. De, hanbun. Hanbun. Hanbun ottara. 中入れる中入れます Yan. See? Ito nyo, ganyan. Yan, nakita nyo, ayan na. Ah. Sa labas para ah, paarawan. Matane! See you on my next vlog! Pas next time, pa, ayan na yung sa akin yung shoes na ibinilad ko. Ayan na siya. Ma'am, mainit to, oh, mainit. Mamaya, ang ipakikita ko na ah, mamaya. Ah, next naman na challenge pakikita ko sa inyo ay ah, nanananan. Uh, ah, to be continued na lang para surprise. No spoiler. Babus! Mata ne! See you on my next vlog. Naku, masilaw nakikita yung aking airplane. Yung, yung, yung aking narita kuko, yung paliparan ng aking narita kuko. Oh, bye-bye!